адам үчүн жакынын жоготкон өтө оор жана ал адамдан кандайдыр бир эстелик калса ал адам жанымда болот экен деген үмүт эч качан үзүлбөйт бәрі жақсы өтті рахмет мен сені сүйемін жаным мен де сені сүйемін сіздер байкеммен тақырлы дос болып кеттіңдер ғой иә қай жақта жүрсіңдер заправкада эле ал жанымда азыр мейлі а, анда үйге барғанда жалпы иә хорошо жаным қаяқта жүресің ешек е все нормасын ақшаны екеуі өтіп тұрып жаңағы апарып бересің деп қайт көйтпеу керек сен не қылған атасың е сантик таран жетпей тұршы е айтпадыңыз береміз давай алло алло Азиз. O. Ya nereden kullanım? Neyle? Сен жұмышың не аласың? Не қылмақ керек. Бизнесім баштайм. Милана кетсіліп, барып ұтқанық білем. Инвесторшы. инвестор эми мен жумуштан кетмек эмесмин да если менде өзүм мурда топтогон акча жок болсо <laughs> азыр көп деле эмес бирок баштаганга жетет деп ойлоп атам ушундай акылдуу кыз менен кантип таанышып калгам <laughs> сен мынтип отурсаң жакында миллионер болуп кетебиз го сен в будущем бай боларымды біліп тұр эле жүріп жатқан турбайсың заман ушундай депозитке қарап қызына <laughs> лучше сен эмне кылып атасың айтып берчи жакшы эле бар кандайсыңар сүйүшкөндөр ой привет отырсам бола ма отыр конечно қандайсың қандайсың әлия хорошо хорошо иә как раз голодный болсам да мам как волк официант келіп қалсын пожалуйста Йола, не ішсіз же сестренка мен алып беремін сізге угощение спасибо ақша көп толтырады спасибо я не буду э? стейк бар қойшы анда стейк жоқ шашлык бар шашлык иә анда бізге бір ең қымбат шампанскайдан бер шампанский сатпайбыз ладно чакырып коеюн а просто ұмытып қаламын тұр мен біз лагманханадағы айдағы қымбат шампанское андан гөрі үшеуміз тұрып алып тұрып бір ресторанға барып әлі здесь тұран нұрғазы қаяқтағы шампанское сестренка сіздер просто жашағанды білбейсің енді началось ладно мен уборныйға барып келейін отырып тұрыңдар жоғалып кеттің короче мен саған жана өзіме жардам берейін дегем да адылдың қарызын төлеп мындай нормальный жашап жизнь лафа кайфуй деген болбай қанша жардам бердің мен короче план бойынша ақшаны көбөйтмөкмүн да бірақ көбейіп ошол эле 바로 эле турат 달려 эле 산올려. біріншіден бұл біздің ақша ауыз емес екіншіден мен сенің айыңдан адылдың қолында бес жыл іштегім келген жоқ өзім білемдік қылбашы все все все азиз айтып атпаймын жөн эле жардам берейин деген акчаны көбөйтүп туруп карызды берип койсоң че проблема емес все все улыбайся айселе Я, короче, подумала, как я смогу сэкономить. В принципе, ертең баштайсың болады екен айтып давай алло әзізбай қандайсың не болды мен да сұрайын деп отқам, не болды деп Мұрда мен саған заказ бергенде ошол күнүнө көтөрүп келчү элең акчаны чөтө кармалып атасың иштеп атам акча кылып давай давай Азбай. мен билесиң көп күткөнүн жаман көрөм ладно мен кете берейин э? жумуштарым көп болот вы что будете делать биз э, отуруп турат окшойсуз, а? Да? Давайте. Ладно, Эльбинжан. Сеттің ғой. Е, қандай екен еді? Ресторандықына жетеді бі екен? Машат екен. Е, Аселден сұрамай қалған тұрмайым ба? Өткенде Әселдің ата менен қандай таныштылар? Жақсы Бірақ деген Азиздің өзінің квартирасы бар болса жақсы болмақ азиз өзінің үйіне чолтып жүрет болуш керек иә странно мен сен үйіңе чолтып жүреді ойлығымды. деп ойлағам да егер асырат ошондо эгер алар кийимдерди алса анда доставкага төлөбөйт э эгер албаса анда доставкага төлөйт туурабы туп туура ең башқысы белгілі емес екі үш тандап таңдап киіп тұрса башың іштейді екен ә жаңа эле тааныштык го эмне антип эле атасыз жөн комплимент да тем более экөөбүз тең түшүлөбүз да эмне улуураксың ба так баягы боюнча сүйлөштүк да ооба мен арзан эле иштеп берем жаңы эле курьер болуп иштеп баштадым енді бұйырса бәрі жақсы болып кетсе дайыма мен іштесіп тұрамын все шеф енді сіз сіз дей бербей сен дей берші шеф азырынча товарларды өзім жеткізіп тұрамын сізге барын телеграмға жөнелтіп тұрамын главное бат баттан апарып беріп тұрсаңыз соны болады ал жағынан ойланба мен деген тіге форсаж деген кино бар ғой ошодағы актермін да вин жоқ дизель емес бензинді шүлегимдер ме да шүле азырынча офис склад жоқ сіздің машинаңызды алып тұрсың иә сізге ыңғайлы болады как раз болды болды даже біраз место қалады екен да больше неге а жоқ негізі ше негізі айтып отырмын бош қалады екен все анда сөйлестік 같이 버스 잡고 보이네. 네. So анда менде бир кеңеш бар э, бул нерсени сен дагы угуп койсоң ашыкча болбойт кадырбай экен экөөбүз бизнести ушинтип баштаганбыз биринчи конверт тамағашқа квартплатаға ә, кетчү акчалар берди тез кетчү акчалар да экинчи конвертке туруп турчу акчалар буга эми машинага үйүңө чогултсаң болот эми сенин акыбалыңда азыр үйгө чогултуш керек акчаны рахмат э, самый главный конвертти алмаштырып алган <laughs> ой анда сен атайын эле алмаштырып алгансың бир жолу сен анан жакшы койбойт <laughs> беле ана жеп коечу конверт үчүнчү конверт сен сен арғандай даярданбаған ситуацияларда сен сага жардам берчү конверт на всякий случай деп коебуз биз аны ооба эми өткөндө жанагы вытяжка менен печка иштебей калбадыбы вот ошондойлорду ситуацияда керек болот молодец азиз ошондо сен примерно бир кырк кырк беш жылдан кийин квартиралуу болосуң аселе менен киресиңер ошол квартирага и аселе ошондо жетимишке чыгып калат экен биринчиден сен туура эмес санадың қырық бес жылдан кийин аселя алтымыш жетіге чыгат экинчиден эми мындай метод менен үй ала албайсың бирок өзүңдү тарбиялап баштайсың кичинеден кичинеден чогулта берсең ошого көнүп баштайсың бир эки жылдын ичинде биринчи үйүңдүн биринчи взносуна акча чогулуп калат рахмат әлгінде ешнәрсе жұмыстарым бар бара берейін ә, тамағын жеп үйсін жедім бәрі келесі. рахмат сағда рахмат қадым байке. Өй, ешкен емес тез тез келіп тұрсаң ей Ұнытпа. сонда могу нацка эколс не келіп алды ей азиз маған очкаңды шешпейлі да шынымен просто сен елдерді қорқытып жібересің үркітіп жібересің деген ана неме маған кыздар жаңағы қыздармен таныстырамын десеңші эле ғой просто мен варианттар көп та газ өмүрүңдө хотя бы бір жолы серьезный болуп көрдің бе конечно ұйықтағанда 별로 시리어서. 끝. күні сөйлесеміз түсіндің бе құрпамен сөйлескеніне кел қолымды аламын қиқырбайсың жардамға ей қиқырбай ей э, чынне қиқырбайлы ғой чмо өлі нервный негізі асмо кім негізі ечок чоң апаны да бересіз адуға ақша қарсы екен сөйлесер да адылдан кел саған чоңбам айтпады сат алып кетті деп ал қымбат сат чоң атамнан алған сат е не алдап отырсың ей ешкім алып кеткен жоқ сатты айтпады алып кетті деп сен алдың ба осмон қойылып қойған жас шлеп алады екен ғой че там сен кете бер да е газ сен алдың ба жаңағы ақша ушол беле сатсаңар баасы деле кымбат болот 한글라 일어나는데 힘이 그래. Aslan bakla salın. Ben boşum getirmeyeyim mi? Да, все, что вы увидели у нас на странице, есть в наличии. Можно ваш адрес? Ага. Все отлично, ожидайте. эмиль бизде уже үч заказ мен сизге азыр жөнөтүп коем баары центрда экен кечикпеңиз э а все все мына как раз центрден досым әншейін бизнес баштайын деген болдық адылбек әкенің қарсы ақша алғанбыз жұмысымыз болмай қалды адылбек әкеден алған ақшасын проценті көбейіп кетіп тұр сатылар алған тұрбайсыңдар ғой өте дос жоқ сатын қайрат шығарып берем. сен қарыздың ақшасын дайырдап қой менде ақша жоқ е самат е ушунча қарызын толтыра болгондон кейінші? Ақырқы акыркы модельде айфондун көтөргөндөн кичине уялып калбайсыңбы негизи айтып самат келік өсімді аламыз алдығы телефоныңды сатасың жөнөкөйрөөк телефон аласың қалған ақшасын адылға өріп тұрасың мен менен сүйлөшөм да кичине убакыт бер деп ақ алған кейін акырындан бере бересиң кантип чогултам менде акча жок да түнкү эле жашоом эптеп жетип атат үч конверт жөнүндө уктуң беле жок эми бул тигинди кантип берип эле азиз койчу сен кылдың ба алып чыгасың өзүң кайра просто меники оригинал болбойт тиги жакшы вариант болуп эле түртүп салбадымбы азиз дос сау мен тиги саатты калтырбадым эле ошону кайра алып кетиш керек болот срочно антиквар беле жок ал балдар кетти ал андай саттар бат эле кетет тем более сен өзүң айтпадың беле келбейм албайм все сатылып кетти да получается э анда не судьба кетти кайсы ким алды эле дос аны айта албайм балдар сага айтып коймок беле канча клиент келет гималда для тас чынле керек болуп атат ушусуңар кете билесиз балдар гимал деле неме антикварщик бар немеде подземкада ошол атын номери берейин десжүз элүү беш sakas ekan qotirsangiz hozir o'zim chalayin Салам алейкум. Алейкум. Эти? Да, да, да, вот эти сейчас будут. Брат, мы обратно хотим выкуп. Ты их за сколько выкупил? Не, братцы, за эту же сумму я не продам. А чё? Может, договоримся там? Э, это же антиквариат, золотые часы. Какой смысл мне вам продавать? Они завтра еще дороже будут. Не, я знаю, они еще офицерские. Моего деда. Ты это, телефон скупаешь? Да. Ты что, реально телефон скупаешь? Сенде телефон бар да? Я, азиз, жолы очи, ма, телефон керек. Нет, чинли ну, азиз. телефондагиди өлөсүң э э негизи сатым оригинал болчу эми точно жаңысын алып бересиң оңолсоң ала аласың өзү азыр саламатсызбы апа эмне кайра келдиңер биз сизден кечирим сурайлы деп эле балдар туура эмес кылып коюптур бул сиздин саатыңыз эмне болду Ha. Біз Biz sözü çaldık canım ben. Ağzına sağlık. Hop ayım. Her bir kişi özünün içinde özü çeçiş gerek de. Meyliniz, oğruğanız. Girgile çay içkile. Çok içtik. Apan э? сен не mıldayasın? Ya ne güzel adam, burası da болып шықтым çıktım. Sen an düşünmesin mi кеттік жоқ айтсам не шеф! Эмиль, эмне деп атат клиент. неге, не болот? Эмиль алдап ой жоқ чын ешнәрсе ол емес ашып кеткен бір нәрсе жыттанды деп атпайбы клиент бүт үч клиентке тең чалып эми атыр сеп қойсам билинбей деле калат дейм кие беришпейби жөн эле атыр жолуккан жерге келе калгылачы күтіле бе қалған болады тағы кішкене күте тұр ғой әзиз мен сені күтіш үшін үйреттім біле маған результат керек білемін бірақ вариант жоқ сізге срочно электрик шақырыш керек болып қалып тұр бәке сен ішің бұл болсыншы ошондо экөөңөр чогуш чечип калдыңар да кийин э ооба жок командный дух да жакшы экен карачы қарыздары жапқанша әле короче әзиз список бүтсең де полный возврат керек а сен газ сен қарызыңды ұмытқан жоқпын алло ай балам қандайсың ой қаяқтасың Азиз менен биз жумуштар менен жүргөм ата. Азиз менен? Кайсы күйөө болобу? Эй, ооба. Күйөө болобуз. Аа. Ай, макул мейли. Бирок эртерээк келип, кичине ден соолуктарың кандай, иштериң кандай, окууң кандай, кичине отуруп алып айтып бербейсиңби? А, Үйгө өтүп э ошондо сүйлөшпөйлүбү? Макул. Макул. Ай. Ал аны менен не жүрөт? достошуп кетишсе керек жок да ал эч ким менен достошпойт что то тут не то койчу ай әсерге чалчы ал бош атам дейт аз қой кана қана әсел мен үшін оңдап қояйын дегенмін мен оңдап сен көрелікті стиралкаға салып жуып қояйын дегенмін да балыққа да заказ алып алып көрі көбірек ақша табайын депші оның барын не бер жуып салдыңар жендесіңер емне қиқырбаймын мен қайра башқаша жуса оңалып болуш керек қандай оң болады білмеймін қыздар сіздер білесіңдер де башқаша порошок салып қой же